ये गाय हमारे यहाँ परसों आई है किसी को दिखा इसके पैर में चोट लगी हुई थी और वो भले लोग इसको हॉस्पिटल ले गए वहां पे इस गाय की एम्प्यूटेशन हो गई तो इसका एक पैर उन्होंने काट दिया और यहाँ पे उन्होंने रिकवरी के लिए छोड़ दिया हम भी यहाँ पे एक छोटा क्लिनिक चलाते हैं अब ये गाय खड़ी नहीं हो सकती ये 200 किलो से ऊपर है ये तीन पैरों पे अपना बोझ ले ही नहीं सकती और अगर अब ये बैठी रहेगी तो थोड़े टाइम में इसको ब्लोटिंग हो जाएगी क्योंकि इनका डाइजेशन हिसाब से होता है अगर गाय बैठी रहे तो वो डाइजेशन ठीक उसका रहता नहीं ब्लोटिंग हो जाएगी और दूसरा ये क्योंकि जहां पे इसका इंसिजन हो रखा है जहां पे इसका पैर काटा है वो अब धीरे धीरे वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और वो सड़ना शुरू हो जाएगा चाहे हम जितना मर्जी एंटीबायोटिक यूज करें तो मतलब कोई भगवान का चमत्कार हो जाए तो अलग बात है पर उसके अलावा इस गाय को हम नहीं बचा सकते अब मेरे पास बताइए कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये एक गाय नहीं है हमने चार साल से यहाँ पे हम ये कर रहे हैं और इतने केसेस आते हैं अब तो हमने ये कहा कि भाई जो गाय नहीं बच सकती आप उसको यहाँ प्लीज मत लाओ क्यों क्योंकि मतलब जब गाय की डेथ हो जाती है तो हमारे पास उसकी डेड बॉडी को भी डिस्पोज करने का कोई प्रावधान नहीं है तो ये जो स्ट्रे गाय है यहाँ कहाँ से आ रही है पाकिस्तान वाले थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं यहाँ के ही डेयरी वाले हैं जब गाय बूढ़ी हो जाती है तीन चार साल बाद वो दूध देना कम कर देती है वो बूढ़ी गाय सड़क पे हर साल वो गाय को सुई लगवा के प्रेग्नेंट करते हैं नेचुरली नहीं होती ये इम्प्रेगनेशन जो है वो उसको इम्प्रेगनेट करते हैं उसके बाद जो बछड़ा होता है बछड़ा उनके लिए वैसे ही यूजलेस है वो उसको नहीं पालना चाहेगा उसके लिए तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना तो वो बछड़े भी सड़क पे जाते हैं बूढ़ी गाय भी सड़क पे जाती है उसके बाद जब ये बेचारे किसी खेत में चरने के लिए पहुंचते हैं तो जिसका खेत है वो नाराज होता है कोई डंडा मारता है कोई दराती से पैर काट देता है हमारे यहाँ गाय आई है जिसका पेट फाड़ दिया किसी ने हमारे यहाँ गाय आई है जिसपे किसी ने उबलता पानी डाल दिया किसी ने बैटरी एसिड डाल दिया और ये वो प्रोडक्ट्स हैं दूध दही जिसको हमें झूठ बताया गया कि हमारे लिए हेल्दी हैं एक टाइम पे थे हेल्दी कृष्ण जी के टाइम पे हेल्दी थे ये या जब किसान थे सारे भारत की सारी पॉपुलेशन किसान थी तो थे ये हेल्दी आज जब हमारा आठ घंटे हम किसी कुर्सी पे बैठे होते तो हमें दूध घी पचता ही नहीं है इनफैक्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है आज तीसरे लड़के को ओवेरियन कैंसर इतना पॉपुलर है मोटापा बढ़ रहा है हर किसी का पेट खराब रहता है ये हमारी डाइट की वजह से है लोग कहते हैं कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं ये 1970s में कमर्शियल स्लोगन था दूध बेचने के लिए और हम बेवकूफ बन गए हम तो सारे दूध पी के बड़े हुए हैं लेकिन आज की डेट में 50 से ऊपर कोई भी लेडी है वो बाथरूम में अगर स्लिप करती है तो उसकी हड्डियां उसका हिप फ्रैक्चर हो जाता है तो कहाँ गया वो जो सारी मजबूती आई दूध पी के तो प्लीज ये झूठ आप समझिए और अपनी हेल्थ और इनकी हेल्थ के लिए दूध घी कम करिए